hello and welcome friends sir Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की यह वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में सीखेंगे क्या हम आज के इस वीडियो में जैसे सपोज कीजिए कि आ, मैं आपको अपना एग्जांपल लेके बताता हूं हमारे घर के बगल में एक दुकान है तो उस दुकान पर आ, कोई जनरल स्टोर है सपोज कीजिए तो एक एक कस्टमर हैं जो कि पांच हजार रुपए का उधारी लगा रखे हैं अब आटा दाल चावल जो भी है तेल नमक सब कुछ वहीं से जाता है और पांच हजार रुपए का दो महीने से उधारी लगा रखे हो अब दुकान वाला एकदम हाई पावर में पांच हजार का उधारी चुकाएगा नहीं तो अब इसको देंगे नहीं तो, तो दो महीने बाद आए फिर थोड़ा थोड़ा एक हजार का सामान सब अपना लिखवा दिए कि जैसे मान लीजिए तेल है रिफाइंड ऑयल है ये ये ये ये ये सारी चीजें हमें दे दीजिए तो जैसे उन्होंने बताना चालू किया दुकान वाले ने कहा कि रुको पहले पुराना उधारी चुकाइए तब हम आपको सामान देंगे टैली प्राइम में कुछ इसी तरह की एंट्री पास करनी है जैसे सपोज कीजिए कि आप एक आ, आपकी एक शॉप है ठीक है और उस शॉप में आप क्या करेंगे लाइक एक कंपनी बना रखी है मैंने दुर्गा फार्मा और इसको मैं रीनेम करने वाला हूं ठीक है तो उस शॉप पे आप किसी को दो हजार रुपए से जैसे एक पर्टिकुलर कस्टमर है जिसको दो हजार रुपए की क्रेडिट लिमिट सेट करना चाहते हैं कि दो हजार रुपए ज्यादा का उधार नहीं देंगे हम समझ जाइए आप ठीक है तो ऐसी एंट्री मतलब दो हजार रुपए से ज्यादा का सामान आपको बेचेंगे नहीं हम कुल मिला के ये बात है तो ऐसी एंट्री कैसे पास करेंगे टेलीप्राइम में तो उसी की बात करेंगे तो सबसे पहले तो कंपनी को रीनेम कर लेता हूं तो कंपनी को रीनेम करने के लिए हमें कीबोर्ड से F3 बटन प्रेस करना है F3 यहां पे आए और यहां से चलता हूं और यहां पे आप देख सकते हैं अल्टर कंपनी आया हुआ है यहाँ पे दुर्गा फार्मा है तो यहाँ पे कर देता हूँ दुर्गा किराना स्टोर और अब ये कंट्रोल ए प्रेस कर लेता हूँ बाकी सारी चीजें वैसे ही रहेंगी ठीक है तो अब यहाँ पे कंट्रोल ए प्रेस कर लिया ये अब दुर्गा किराना स्टोर के नाम से आएगा अब देखिए ये दुर्गा किराना स्टोर हो गया अब पहली एंट्री हमें करनी क्या है देखिए पहले तो हमको क्रेडिट लिमिट सेट करना है तो हमको बेचेंगे सामान जो उस पर क्रेडिट लिमिट लगाएंगे तो सबसे पहले पाउचर में चलते हैं अभी पेमेंट वाउचर में है तो हमें कहां जाना है सेल्स वाउचर में बेचेंगे तो सेल्स वाउचर में सेल माने बेचना सेल करना तो F8 प्रेस कर लीजिए तो F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहां पर आ गए अब यहां पर पार्टी का नेम देना है आपके पास अगर कोई पार्टी पहले से बनी हो तो आप उसे भी ले सकते हैं मैं आपको नई पार्टी बना करके दिखाता हूं बेहतर रहेगा आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा ठीक है तो यहां पे कर देता हूं मैं वसीम डेप्टर ये हो गया ठीक है तो ये हमने कर दिया है और ये डेटर पार्टी है हमारी कौन सी पार्टी है डेटर पार्टी है तो यहाँ पे सन्ड्री डेटर आपको चूज करना है तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको सन्ड्री डेटर ही चूज करना है तो जैसे ही सन्ड्री डेटर चूज करेंगे तो यहाँ पर maintain balance bill by bill अच्छा ये कहां से आएगा maintain balance bill by bill इसको आपको यस रखना है कभी-कभी ये ऑप्शन आपके में शो नहीं होगा तो क्या करेंगे तो कीबोर्ड से F11 की प्रेस कीजिएगा और यहां पर इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस रखिएगा ध्यान रखिएगा यहीं पर आपको यस रखना है कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए ठीक है तो अब अभी हम यहां पर हैं ठीक है और यहां पे डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड दिया हुआ है तो हम इनको डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड कितने दिन का देंगे 10 दिन का देंगे 10 दिन से दे हम आपको उधारी नहीं देंगे 10 दिन में आप उधारी चुका दीजिए फिर आपको दूसरा उधारी देंगे ठीक है यहां पे दिया हुआ है check for credit days during voucher entry ठीक है और यहां पर दिया हुआ है इसको अभी नो रखते हैं यहां पर स्पेसिफाई क्रेडिट लिमिट तो क्रेडिट लिमिट कितने का देंगे हम तो हम इनको दो हजार का सामान देंगे दो हजार रुपया जब चुका देंगे तो फिर आगे का बात देखा जाएगा दो हजार रुपया ही का सामान हम इनको उधार बेचेंगे कुल मिला के ये कहना है ठीक है अब हमारे पास वसीम डेटर नाम से एक डेटर पार्टी बन गई है अब इसी डेटर पार्टी का लेजर हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है कर दिया जाए तो ये कर दिया हमने अप्लाई बाकी की डिटेल्स आप फिल करते हुए यहां पर आ जाइएगा अब यहां पर आएगा सेल्स अकाउंट का लेजर यहां पर देख सकते हैं ऊपर यहां पे आपको दिखाई पड़ रहा है क्रेडिट लिमिट दो हजार रुपए ठीक है तो क्रेडिट लिमिट सिर्फ दो ही हजार का है अब यहां पे सेल्स अकाउंट आ गया अगर आपने सेल्स अकाउंट नहीं बनाया तो बना लीजिए ठीक है डिस्काउंट हम देने नहीं वाले हैं तो आप चाहे तो डिस्काउंट का कॉलम ऑफ कर सकते हैं कहां से ऑफ होगा यहां पर आएंगे ये लाइक ये यहां पर आए यहां पर दिया हुआ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस तो इसको नो करके और यहां से इस तरह से कर देंगे तो अब यह डिस्काउंट वाला कॉलम नहीं आएगा हटा दिया मैंने ठीक है अब क्या करता हूं कि यहां से पहला प्रोडक्ट उठाता हूं लाइक शुगर हमें लेना है अब देखिए शुगर यहां पे है ठीक है स्टॉक में कितना है देखिए 20 किलो चीनी है इनको लेना है 10 किलो ठीक है तो यहां पे 10 किलो क्वांटिटी कर देते हैं 10 किलो कर दिया हमने एक किलो का रेट लगाएंगे पैंतालीस रुपए ठीक है ये हो गया अब तो कुछ करना नहीं है तो ये चीनी का रेट हो गया इसके बाद फिर नीचे आते हैं ठीक है तो कोई और भी स्टॉक आइटम होगा लाइक uh, दाल होगा या कुछ और भी चीजें होंगी तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पल्स लिखा हुआ है और 90 किलो पल्स अवेलेबल है इनको दो किलो चाहिए तो दो किलो दे देते हैं ठीक है तो दो किलो देंगे तो एक किलो की कीमत है एक सौ बीस रुपए तो यहाँ पे दो किलो की कीमत आ गई ठीक है अब फिर नीचे आते हैं अब देखते हैं और क्या क्या चीजें हैं हनी हनी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको स्टॉक आइटम ठीक है तो 120 पीसेस इसके अवेलेबल है और यहाँ पर क्वांटिटी इनको तीन तो चाहिए सीसी हनी का ठीक है और एक की कीमत इनको आ, हम तीन सौ अस्सी रुपए रखेंगे तो तीन सौ अस्सी रुपए रख दिया हमने और एंटर प्रेस किया ग्यारह सौ चालीस रुपए का सामान हो गया है देख लीजिए ठीक है तीस अप्रैल ठीक है ये रख दिया हमने और यहां पर आ गए यहां पर जैसे ही नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं अठारह तीस रुपए का सामान हो चुका है ठीक है यानी एक सौ सत्तर रुपए का सामान और आप परचेज कर सकते हैं ठीक है तो यहां पर एक और स्टॉक आइटम है लाइक यहां पे देख सकते हैं ये क्रोसिन है बाम है तमाम स्टॉक आइटम है तो जो भी मौजूद है देखिए जो मौजूद रहेगा वो पाएंगे अब इसमें देखिए कुछ स्टॉक आइटम माइनस में चल रहे हैं मतलब है नहीं फिर भी बेच दिया गया तो ऐसा काम आपको नहीं करना है एक तो टेली प्राइम है ठीक है तो एक बुक खरीद रहा हूं ठीक है लेकिन पैसा आइए नहीं है एक बुक खरीदने के लिए जैसे मान लीजिए एक बुक बारह सौ रुपए की हो तो कैसे खरीदेंगे यहाँ पे आए एंटरप्रेस किया अब देखिए यहां पर तीन हजार तीस रुपया हो गया जबकि क्रेडिट लिमिट कितने का है दो हजार रुपए का है अब जैसे ही आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं एंटर प्रेस करते हैं तो यहां पे देखिए ये क्या मैसेज आ रहा है दिया हुआ है oops credit limit of Waseem debtor is only two thousand exceeded तीन हजार तीस रुपया हो जा रहा है तो दो हजार तक बस बस मिलेगा ठीक है ये बहुत बढ़िया आदमी नहीं है इसको दो हजार तक सामान दिया जाएगा ठीक है कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा ठीक है तो अभी क्या करना है हमें यहाँ पे आना है जो टेली प्राइम की बुक है यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आ करके अब डेटॉल साबुन वगैरह या फिर देख लीजिए दस किलो बेसन मौजूद है ठीक है तो सपोज कीजिए कि दो किलो बेसन हम लेते हैं दो किलो बेसन मान लीजिए एक रुपए का मिलेगा तो ये तो चल जाएगा अब यहाँ पे देखिए अब फिर देखिए यहाँ पे दो रुपए हो रहा है लेकिन हमको कितना करना है यहाँ पर सिर्फ दो ही हजार रुपए आना चाहिए तो अगर मैं एक किलो कर देता हूँ ठीक है और एक किलो की कीमत यहाँ पे देख सकते हैं एक सौ रुपए है तो यहाँ पर अब ये एडजस्ट हो गया ठीक है देख लीजिए आप अब ये पूरी तरीके से एडजस्ट हो चुका है अब यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको एक्सेप्ट कराना चाहेंगे तो ये एक्सेप्ट भी हो जाएगा तो ये मतलब होता है सेट क्रेडिट लिमिट देने का ठीक है आप 2000, 3000, 5000, 10000 एक लिमिट सेट कर दीजिए कि इतने रुपए का उधारी बेचेंगे भाई सही बात है हम उधारी बेचेंगे तो हम क्या खाएंगे ठीक है तो उसके बाद आप चुकाएंगे पैसा तब हम देंगे नहीं तो नहीं देंगे तो ये मतलब हो गया आपका सेट क्रेडिट लिमिट का उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गया होगा